يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم شرحنا اليوم عن سرعة تدريب الجنود وكيفية إنتاجهم بأسرع وقت أو تدريبهم بأسرع وقت اليوم عندنا اكو مواهب ووضعني كذلك من زيادة سرعة التدريب اللي هي أهم شيء عندك من العزب العزب من توصلهن مستوى خمسة وعشرين يعطيك زيادة سرعة التدريب عشرين بالمية طيب فقط انتبه اليوم إذا رايد تدرب جيش كلش كبير يضاد عندك التمرين علم حتى تقدر توصل لهاي النسبة تقريبا نسبتي هسه نسبة خيالية يعني آه، هي أربعمية واثنين وأربعين وايد خمسة يعني هاي نسبة كلش صعبة وعندنا عندنا أيضا بحوث اللي هي هاي سرعة التدريب يعطيك أربعة وعشرين وعندنا قيادة الجيش هم سرعة التدريب ثلاثة يعطيك عشر وعندنا هنا القوات العسكرية بدنا هنا يعطيك عشرين بالمية أول مستوى تمام الشغلة الثانية آه، المواهب عن طريق المواهب هنا يعطيك ثلاثين بالمية مواهب البطل وعندنا هنا يعطيك مية 92 لا اظن كلها ينجمع حتى يعطيك تقريبا ما يقارب 500 من سرعة التدريب آه، انت اذا اذا تريد تدرب جيش مليون او مليونين جندي سواء كان لفل اثنين او لفل اربعة او لفل الناس أشوف وضوض 12 ساعات ليكم التدريب الواحد أربع ساعات الثلاثة ستة عشر ساعة الأربعة تقريبا يوم ثمان ثمان ساعات في هذا الوقت تقدر تطور تسرع نسبة تسرع تسريع القوات تدريب القوات عفوا وكذلك الأزم تساعدك بإنتاج الذهب بالساعة يعني بالساعة الواحدة الأزمة الواحدة تعطيك أربعة آلاف حتى تقريبا هنا يصير عندنا آه، إنتاج الذهب تاج الذهب بالساعة مية وخمسين تقريبا مية وخمسين ألف الساعة الواحدة مية وخمسين ألف يعني شي حلو و من خلاله تقدر تدرب تكون يعني ما تحتاج ساعات تدريب إذا تدرب جيش مستوى ثلاثة أو اثنين غضوض شهر يعطيك ثلاثمية ألف جندي أو أربعمية ألف جندي الشهر الواحد أربعمية ألف جندي نسبة خيالية يعني level اثنين أو level ثلاثة أما هسه عندي الشهر الواحد يعطيني ألف و مية وخمسين ألف مية وخمسين ألف بالشهر الواحد انتفاض مية وخمسين ألف جندي بالشهر الواحد أما T3 يعطيك ثلاثمية ألف أي ثلاثمية ألف تقريبا جندي بالشهر الواحد تي تو يعني يعطيك يمكن ستمية ألف بالشهر الواحد بس تدريب مستمر يعني تدريب مستمر على بشكل يومي بالساعة وبالدقيقة يعني ثاني وقت خلص التدريب مالته لازم تجي تدرب من جديد كذلك لازم انت أربعة وعشرين ساعة تفعل الدرب كان واحد يوم أو ثلاث ساعات ثمان ساعات ما أعتقد تفيدك كل أربع ساعات يعني تنسى الوقت ويضيع تعبك مال شهر أو شهرين أو ثلاثة كله بال تظل تجمع الملجأ الآمن وترجع تجمع شو اسمه كذلك أنت ما عندك غير المستشفى مالتك مشي غير أربعين ألف وأربعمية جندي ما أنصح إنه القلعة مالتك تبقى بلا حماية حتى إن كان عندك مليون أو مليونين جندي حد ما تحس نفسك إنه أنت تقدر تدافع عن نفسك وتقدر تطور من نفسك وتقدر تصيد نجوم كذلك هاي تشيل الدرع كذلك يعني من توصل لهذا المستوى تقدر تهدم دن الجزر عن طريق التدمير تنوير الموانئ وتبني مستشفيات وتدخل بعد حروب على هجمات على تصوير على كل شيء بس كون انت مستكفي بالقوة مالتك يعني عن لا يقل عن ثلاث ملايين أربع ملايين جندي عندك هاي الحالة تقدر يعني تدافع عن نفسك وعندك تي فور أو تي فايف تي فايف صعب يعني تحصله بس عسى ولا عدل إن شاء الله كلكم توصلون T5 ويكون عندكم خمسة مليون جندي وتقدرون تدافعون وتهجمون وتستمتعون باللعبة آخر شي لا تنسى زر الاشتراك والإعجاب كذلك يصلك كل جديد أتمنى لكم موفقية مع السلامة